Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!今できるのは信じることだけだ。 早く食べ物を偶然なんてないよ早く食べ物を 俺はなぜ泣いているんだろうたま見えない俺だって魅力的だろ 偶然なんてないよ早く食べ物をデブじゃないぼっちゃりなだけだ kill. 偶然なんてないよ。Launch attack. ぐるぐる大戦車。食べられないのが一番怖いことだ。Turtle resurrecting soon. デブじゃない。坊ちゃん。You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. 邪悪はいずれ封印されるのさ俺だって魅力的だろ 偶然なんて An ally has been slain. デブじゃないぼっちゃりなだけだ大戦車 食べられないのが一番怖いことだぐるぐる大戦車 俺はなぜ泣いているんだろう resurrecting soon. Turtle Dev じゃな。Your team destroyed a turret! team destroyed a turret! 俺だって魅力的だろ食べられないのが一番怖いことだ 早く食べ物を偶然なんてないよデブじゃないぽっちゃりなだけだ Your team destroyed a turret. 俺はなぜ泣いているんだろう玉ねぎか大戦車 An ally has been slain. Legendary! デブじゃないぽっちゃりなだけだ Killing spree! You have been slain! Shut down! Shut down! Enemy double kill! ただいま。 武術は傷つけるためではなく断りを教えるためのものだ早く食べ物を俺はなぜ泣いているんだろう玉ねぎか 来る大戦車食べられないのが一番怖いことだデブじゃないぼっちゃりなだけだ俺だって魅力的だろ

俺はなぜ泣いているんだろう玉ねぎか早く食べ物を偶然なんてないよ。Our turret has been destroyed. 早く食べ物を Your team destroyed a turret! An enemy has been slain! An enemy has been slain! An enemy has been slain!